عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم مع السلامة من قناة فورتنايت بالعربية اليوم جايب لكم تسريبات جميع الرقصات القادمة لفورتنايت مع الأسعار الكاملة أتمنى من كل واحد مو مشترك بالقناة يا شباب يشترك بالقناة like للفيديو وتعليق ولا تنسوا المشاركة وهلأ خلينا مع الرقصات ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية subscribe like comment favorite